Adidas. Или Nike. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Да ты чё? Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Или Nike. Adidas. Nike. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Adidas. Nike. Адидайк, Адидайк, Адидайк, Адидайк, Адидайк, Адидайк, Адидайк.